assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda qaaliga kusoo dhawaada farxii kuukin maasha alla farxii saaki maxay idiin haysaa saaki waxaan sameysan rabnaa quraac quraacdaasoo kusu ku saabsan sawaayad sawaayadaan sameysan rabnaa hadduu ilaahay idmo asxaabteeda qaaliga ah halkan waxaa iigu jiro bur saddex galaas iyo haf saddex galaas geerigaas micnaha aan kusoo cabirtay inta waxaa iigu jiro saddex galaas iyo kaas biyihii kululaay laba xaba ukun ah caano yar sokor iyo subag subagaan subag saafi ah waaye subag lo oo saafi ah waaye waa ujeedaana umalaynaa maasha allah marka hadduu ilaahay iidmo waxaan ka sameynaynaa sawaayad aan ka sameynaynaa sawaayad jilicsan oo fiican aan ka sameynaynaa hadduu ilaahay iidmo maashaalla walaalahayga qaaliga ah hadda waxaan kusoo darayaa sokorta sokorta intaa rabtida ku darsan kartaa vandel aniga qiyaasteydaan ku darsanayaa sokor badan ma rabo waxaan kaloo kusoo darsanayaa caanaan budada ah eh. waxyar caano budo ah waxaan kaloo ku darayaa subagii ujeedaana umaleynaa maashaa allah asxaabteeda ujeediyiin oo kusoo darsaday maxaa la dhahaa ukuntiaan kusoo darsaday maasha allah wixii dhan waan ku daray cusbo yaraan ku daray markii hore cusbo yaraan ku daray haddana waxaan ku qasaayo waa biyo kuleel biyahan biyo kuleel waaye biyahaas kuleelka ku qasan rabaa hadduu ilaahay idmo maasha allah ila socda asxaabteeda ujeediyiin saa u qasooyo maasha allah saasaa u qasayaa fiican u xash markaa rawaayada qasgiisi si fiican inaa xashtida lagaa rabaa wixii dhan waa kuwada darsaday u maasha allah maasha allah ujeedaan asxaabta cashitaanka weli waa wadaa walaa marka soo googoosanayna insha allah markaa soo googoosana kadib ayaan fidinaynaa waad arkaysaa gacmahayga fiiriya mujeedaan yaan si fiicana u heshay maasha allah subaga caraf walah maasha allah asxaabi oo ujeediin maasha allah saa usoo kuuskuusay kuuskuuskaasaan kasoo dhigay maasha allah ujeediin quruxuu kusoo baxay isaga dhan burka marka waa fidsanaynaa insha allah waana idiina socodsiinaa asxaabteeda waa ujeedaan saa u fidiyey wa sameyneysaan marka saliid yara dhexda ka marinaysin saasaa dhehey mafahanta saasaa dheheysaa yar saliid waaye intaa saas usoo laabay intan waa kasoo laabeysaa wax yar waa ujeedaanno saa ka dhigay asxaabay saana kusoo dhameynaa saana kusoo dhammaynaya dhammaantood saana kusoo dhameynaa insha allah saana kusoo dhameynaa kulligood waa ujeedaan asxaabta saasaan kusoo dhameynaad ilaa yiraahda saasaa u duuduubay iyaga dhan waakaasaa waa soo wada dhameynaa insha allah asxaabe waa soo fidsaday waa maasha allah waa dubanooyaa birtaa soo saartay mar hore waana soo fidsaday maasha allah wax yar saliid baana ku dubooyaa wax yar eh saliid aan badnayn waa ujeedaa maasha allah suu kusoo baxooyo asaga dhan saasaan kusoo wada bixina haduu ilaahay idmo maasha allah halkaasaan waa ujeedaan oo malaynaa maasha allah waa fidsanaynaa hadda saasaa u fidinee waan dubanoonaa moogtahay fidiska hadda fidiska ugu dambeeyay waa fidinaayo waan dubayaa شاء الله مدبو يا هكا ساهو الصلصو كصوبح حي هاسو كبير سوايدا انا اجي الصلصو حي وين عندها ما شاء الله هذا سنستو jaabiya maujeedaa see kusoo baxday maashaa allah qurux gaduud maashaa allah waa kaasa asxaabteyda saasaan kusoo wada dhameynaya insha allahu tacaala ayaga dhan dhammaantooda saasaan kusoo dhameynaya haya asxaabteyda qaaliga ah maasha allah walaalahayga waxaan samaysan rabnaa cabitaan yar oo nafaqo leh oo ciyaalkana u fiican waxaan sameyn rabaa waxaan isku shiidi rabaa waxaan isku shiidi rabaa maxaa la dhahaa hal xabo oo apple ah iyo laba xaba moos ah iyo galaas caano ah eh. waxyar yar sokor ku dari rabaa hadduu ilaahay maxaa saxaabiya maasha allah ujeedeen quraacda saa usoo diyaariyeen sawaayadeena waa taasaa halkaas waxaa igu diyaarsan fuul suqaarkii cabitaankeenana waa kaasaa maasha allah tifooxii mooskii saasay kusoo baxeen korka waxaan ku shoofiinta yar qofkii haysta malabuu ku shuban karaa malab yaroo korka saas ugu dhahan karaa maasha allah baraf jajabsana kusoo shiiday maasha allah waa kaasaa ujeedaan quracdeenii qurac yaroo nafaqo leh maasha allah waa ujeedaan asxaabta qaaliga ah waxaa idinka rabaa janaalkan haddaa la socotaan subscribe iyo saara share like insha allahu tacaala share like commentiga hoos iigu reeba quracda waa toosa maasha allah soo dhawaada anaa idii fiirinaayo maasha allah yami wallaahi macaan maasha allah tabaaraka allah soo dhawaada asxaabta qaaliga ah idinkana soo fiiriya soo tijaabiya karsada soo fiiriya markaas kadib waxay idiin noqoto isaa ugu soo heshaan commentiga iigu soo sheega hadduu ilaahay idmo maasha allah ila soo socodsiiya waa kaasaa quraacdeena yarta hedsaakay soo dhawaada subscribe saara janaalkan gambaleelka riix furo gambaleelka saa ula socota cashirada halkan aan soo gelin doono hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaala thank you soo dhawaada waa mahadsantiin asxaabteeda qaaliga assalaamu calaykum waraxmatullah